السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم يا شباب كيفكم شو أخباركم إن شاء الله بخير مقطع جديد لعبة جديدة آه طبعا هي اللعبة نزلنا لكم مقطع قبل عليها آه في القناة وهلا عم نزلكم مقطع ثاني إن شاء الله تكونوا جربتوا اللعبة وعجبتكم اللعبة آه اسم اللعبة نوك أوت سيتي من إي e إي طبعا game sponsored آه، عن طريق EA ال EA Game Changer Multi-ball. Hazır mısak papten? Blue team is falling way behind. ايه يا محمد طب ما تضربه يا محمد ما تضربه بس ذاك المالتي بول طبعا هو شباب عم بلعب مع في آه، محمد واللي نزل لعبه وحابب يلعب معي كمان اهلا وسهلا بما انه اللعبة مجانية تقدروا تنزلوها يا شباب نلعب مع بعض تربل كي او هذا محمد طقطق عليه شوي عليكم آه، هون والله نزلني تحت Gold team wins. جي جيز هي راوند 1 طبعا في راوند 2 في 3 اذا تعادلنا راوند 2 ليكن ليكن هون هون هون. Multi بول Multi-ball. Ah, Allah. Blue team takes the lead. Where are you, Muhammad? Where are you? هذا انت هذا انت يا محمد Multi ball. It's all tied up. تعال اب ليكو ليكو هنيك Gold team takes the lead. وين الكرات يا شباب؟ في واحد هون في واحد هون مالتي بول مع مالتي بول مالتي بول يلا عم يلحقونا يا شباب It's all tied up. انت سويت له كي او انا اللي هداك صح؟ Blue team takes the lead. Multi ball. It's all tied up. Skull team needs one more point to win the match. وليكو عندي عندي عندي عندي نايس جي جيز MVP اوه انا ال MVP المقطع الماضي كان محمد ال MVP بس هلا انا ال MVP guys نلعب game تاني طبعا بيعطوك points بتلفل rank 2 ممكن يكون فيها battle pass قريبا next match ليتس جو محمد تسمعني جروب طبعا حاليا يعني بتطول شوي صغيرة يعني عشان تلاقي الجيم لأنه بعد الجيم جديدة نشوف السيتنج آه نشوف الفيديو السيتنج You're listening to Knockout City Pirate Radio, beamed direct from the moon to your radios. Team KO. Let's go. Round one. I'm not, I'm not about it. عليهم عارقين Blue team takes the lead. اسمعني يا محمد صباحك كيف كيف سوى الحركة هاي؟ معك معك معاك معاك كيف سوى الحركة هي بيضرب الطابة باللوب في واحد هناك اوه اوه شوف اوف اوف اوف والله حركات السلام Gold team takes the lead. شايف حركات ما حركات ايك بس ايك بس ايك lead. ضربي. بس الاي وضربه في عندك الكيو كمان. بس الاي بيلف. شو الدويرة بالايه بالكيو بالشو اي دويره محمد انت حاطط الجويستيك؟ بالسيركل ما بعرف بالجري بالالوان ما بعرف. عم بالكيبورد. طلعت علي محمد طلعت علي وينكم هدلون مع بعض قلت لك محرقين هدلون هاي الماب ما بحبها Round two. Pass to me. Pass to me. Pass to me. Pass to me. Pass to me. Pass to me. Pass to me. Pass to me. Gold Team takes the lead. Gotcha. It's all tied up. Gold Team takes the lead. يكونوا اثنين ضربوك محمد مو واحد خلينا مع بعض انت وينك انت وينك ايه لك معه ال هي اكثر من كره Both teams pulling way ahead. أنا برا. Oh, جتني لبرا وين هل بس راجع له <laughs> يا تك راجع له <laughs> Gold team needs one more point to win the match. Gold يا team شباب وينكم يا wins. شباب وينكم ماتش لوست تحجج محمد تحجج تعرف تلعب طيب Don't touch that dial. You don't want to miss this epic brawl or this rockin' track. Tune in for the jams. Stay tuned for the slams. <laughs> تعرف تلعب يا محمد Team بدنا KO. نفوز بس بنشوف على ال setting نزلت على 72 خليه unlimited ايوه طبعا في contract فينا نحط contract تعطينا اكس بي زياده complete training 1 complete training 3 4 5 6 هاد لون Blue team takes the سربرايز طبعا لحاله قاعد اوكي نحن الجول تيم هذا مش معي يا شباب وينكم يا شباب يعني هذا ما بعرف تفضل تفضل قتلنا نحن اثنين هاي شو بتساوي هاي انا بدي الكرة شغلك شوية موسيقى وين راح خوينا تفضل واحد حمد انت هداك ما لحقته شوف لساتك عم تخانق معه هنيك round lost 2 10 انت اللي شو عم تعمل مختفي واحد عم تلعب مع واحد لحالك على اليسار هنيك شو عم تسوي معه محمد مليان تعال معي تعال في حدا ورانا the lead. عم يلحقوني محمد عم يلحقوني وينكم يا محمد وينكم ضربة بضربة الواحد بس بس والله كله ضربة بضربة هاد شو عم يساوي هاد؟ شو عم يساوي هاد؟ وين رايح؟ وقفت محمد شو تفضل قتلوني شو بدك قلي دبل كي او دبل كي او اسيست Off shoot a duck. What do you want? وينك يا محمد وينك Score point to win the match. امشي يلا اه خد لي الكل مين هذا اللي اخذ لي الكل اكيد انت <laughs> انت اللي تطير <laughs> GG. GGs <sighs> وهيك بتكون نهايه مقطعنا لليوم يا شباب شكرا على المتابعه ولو عجبتكم اللعبه حطوا لنا like وحطوا لنا كومنت في التعليقات وطبعا مثل ما قلت لكم اللعبه sponsored عن طريق ال EA Game Changers شكرا على المشاهده ونشوفكم ان شاء الله بمقطع جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته